experiencia de comida rápida china. Fideos. Arroz. Y más fideos. Sopa de fideos. Muy picantes. Yo no he probado el mío. La coli tampoco. A ver cuál es el veredicto. Eh, normal. No es picante. No, es picante, Una salsita rica. rica. Rico. Yo voy a probar el, la sopita. Está solo un poquito picante. No, no está muy picante pero está picante. rico, normal. Tiene, perejil, así que igual. <coughs> Ella muere, no sé por qué. <coughs> Tiene un saborcito ahumado que es bastante delicioso. Yo pido un té, así que voy a pedir mi té. Así que esta es la experiencia de comida rápida en Sucho.